那么，如果有想要这个把家中的这个家具呢，呃，做个大扫除，然后要稍微的移动一下的时候呢，都是可以在这一天去做的。那再就是周三的部分了，我们逢到的是适合荧幕前男性朋友的麒麟日。不过当天呢，逢到的一个这个天贼星宿的交汇影响之下呢，我们所要祈求的东西呢，尽可能是针对。 比如说，你想要减少损失的，呃，或者是想要针对客诉案件呢，想要降低你的这个赔偿的部分，那么这种方向的这个交易呢，就比较适合在这天呢去祈求它能够圆满的这个用最少的成本去完成。另外，在周四这一天呢，我们逢到的是天赦明堂日哦，那在这一天呢，很适合在两个时段哦。 一个是在早上的五点到七点，就是我们的卯时；另外一个呢是在我们傍晚的五点到七点呢，也就是我们的酉时哦。在这两个时间点，很适合荧幕前的朋友呢做早晚课。不管你是属属于什么宗教信仰，你都可以在这个时段呢，呃，念经文，或者是说你可以。 呃，抄写经文哦，甚至你要读圣经都可以哦。那依照你本身的宗教信仰呢，我们在这个时间呢做的这个早晚课呢去做回向哦，给累世的冤亲债主哦，或者是给这个净身讨报哦，甚至我给这个回向给我们的这个家人哦，都会是非常好的。而在周五这一天呢，我们会逢到的是正红沙的日子哦。 那同时也逢到是月见土府，除了不宜呢，就是有这个大大型的这个呃动图啊，哈，还有起灶之外，那同时呢，当天的红色的吉刻的部分呢，尽可能哦都减缓了，呃，另外择吉刻再来使用。再来就是周六这一天，周六这一天我们逢到的是玉手五合日哦，当天非常大力，有需要呢。 安排就是迁入新宅啊，哈，也就是入宅或者是开市。那同时呢，也非常大力呢嫁娶安机械，有需要的朋友呢可以参考一下。最后就是周日这一天，我们逢到的是六元二将，当天呢非常适合想要补运的朋友哦。你们可以在这一天呢帮自己补财库啊，或者是转大运。那 另外呢，在这一天呢，也同时呢，逢到了是误探病的日子，所以会建议呢，在这一天呢，尽量呢不要前往到医院去拜访亲友。接下来，我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属猪的朋友，第二名呢是属老虎的朋友，而第一名是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 基本上呢，在这个礼拜哦，呃，除了说你会非常的有耐心哦，去当一个执行者或者是聆听者之外呢，你也会让对方哦感觉到你很坚毅的一个心哦，不管是在推动某些事物上面，或者是在跟人际上面、跟情人的互动上面，对方也会觉得是说，嗯，我可以一路看下来，觉得你非常的这个务实啊，或者是说。 呃，会让对方觉得是说你做事非常的有条理，因此会愿意跟你，呃，有更进一步的一个认识哦，或者是交易。所以在这一周呢，请好好把握呢，在人际上面的这个斡旋哦，呃，跟交流的部分呢，是可以呢更有所突破的哦。而这个突破呢，通常都可以给你带来呢另外一的人脉或者是钱脉。 啊，请这三个生肖的朋友好好的把握一下。接下来呢，我们来看一下其他生肖的朋友呢，在这一周呢有什么特别需要留意的地方。首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，请务必要小心谨慎哦。而这小心谨慎呢，虽然…… 呃，在当周其实我们的运势呢是还不错的，但是这小心谨慎是怕有的时候就像一颗老鼠屎会坏了一整锅粥的意思，所以呢尽量不要让呃自己呢犯一些属于那个大家会公认的这种低级错误，或者的就是像准备的很周全，可是呢你却在考试的时候呢没有带你的准考证哦，类似像这样的一个状况发生。 所以在这个礼拜，不管我们在做什么事情呢，呃，在筹划啊，或者是说要上台报告等等的，都务必呢要先确认过，再 review 过，才可以很确定是说不会在中途呢会出什么样的差错。这个礼拜留意的天数是周二，下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜请务必呢要提防损财的一个状况，而这个损财呢也会代表的是说。 很有可能，譬如果有亲友想要跟你就是掉头寸呐，哈，或跟你借一点钱周转等等的，但你又不知道该怎么样去回绝，这时候请要适当的呢，呃，把别人呢推到前面扮这个黑脸哦，如果你自己的脸拉不下来的话。 那再来就是呢，在这个礼拜也不要有这个冲动型的购物哦，对你会是比较理想的。要留意的天数分别有周一以及周四这两天。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜呢是属于小人退散的一周哦，也就是在旁边呢会给你这个阻碍啊，或者是干扰你的事情的人呢，相对的会变少了。但是呢要留意哦，在这个礼拜比较容易会有血光。 而这血光有很有可能会给你带来一些不必要的这个麻烦哦，因为比如说就变成要请假啦，或者是说呃本来预定要做的什么事情就变成呃会无预警的往后延后，所以请属老虎的朋友呢务必要多加注意。这个礼拜呢我们运势其实是相当强盛哦，所以说没有特别需要留意的天数。 下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜呢是需要脚踏实地的，而你有多少的耕耘呢，就可以带给你有多少的收获。那如果是说你有主业跟副业的朋友呢，也请你要同时的去分配好你的时间，一并的去进行哦。那这样子呢，才可以呢，不会让其中一边哦的那个呃收支呢不平衡哦来。 压压缩了你原本应该要有的利润哦。那属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数是周一。下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜呢，请务必要切记，不义勿贪哦。也就是不该是你的，或者是说这个来源呢是非常有争议的。那么也请你不要图这个呃利益呢，然后去去做。比如说呃。 别人跟你说，哎，跟这个会可能可以短期就可以拿，可以标到啊，或者是他可以给你一个内定的标啊，哦，类似像这样子的东西，哦，又或者是说，哎，别人跟你说，不然你就是用多少钱来收购我什么东西？你本来会以为是利益的东西，在这个节骨眼呢，很有可能都只是别人来掏空的一个状况，所以切记哦，不要因为贪哈而失了大的钱财。 那么属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数分别有周二以及周六。下一个生肖是属蛇的朋友，在这个礼拜呢会逢到贵人相助的一周哦。那要留意的天数是周三。那么有贵人来相助的时候，相对能够让你很多事情呢都可以很快的进入到轨道。所以如果呢有需要，就是呃。 同财啊，或是长官下属的帮忙的时候，不妨在这个礼拜呢，可以积极一点的，呃，请他们呢出手哈，给予协助。再来就是在这个礼拜呢，属蛇的朋友呢要留意的天数是周三哦。下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜是属于有贵人千成的一个礼拜，而有贵人千成的时候，代表的是他并不是直接的给予你帮助，而是可能因为他的一句话。 呃，或者是他的推荐，所以通常呢，这会非常有利于，如果你是想要转换跑道、想要转职的，那么你就可以呢，透过有这样的一个呃叫 reference 啊，或者是推荐函啊，不管是教授给的，或者是你的长官给的，很有可能都可以给你呢背书的状况之下，达到更好的一个工作哦。 那属马的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数有两天，分别是周四以及周六。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜是属于护驾过关。这个护驾呢，不代表是你要去帮助别人，而是也有人来帮助你。但是呢，为什么我们没有说他是贵人呢？因为他是属于有条件性的，也就是这些人他可能来协助你过你目前的这个坎，但是事后。 它是会有需要你回报的，又或者是其实他现在这个协助呢是互利哦，互相给予帮助的一个双赢的一个状态，所以才会属于护驾过关的一个模式。所以不管它是什怎么样的一个状态呢，如果你有需要的话，就就是先让别人呢呃帮助你过这个坎就好了。这个礼拜要留意的天数相对的比较多，除了周三、周五，还有周日哦。 所以，请属羊的朋友呢，要格外的留意一下。下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜，请务必要避开桃花。虽然你本身呢，可以非常的坚定，然后对于情感上呢，可以是瓜分的非常的清楚，但是呢，有的时候这种东西是别人在讲话，还有这个闲言闲语呢，落到另外一半的这个。 耳里的时候呢，就不是这么一回事了。那再来，有些桃花，它可能是处于在工作上面的，你不得不就是逢场作戏。但是这逢场作戏，也要看对方他能不能够辨识你到底是在认真，还是你只是在嘴。哦，所以这个部分呢，请务必要拿捏好一下尺度，才不会让呃你自己呢惹上一些不必要的这个桃色纠纷。 那么属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周六哦。下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜，请务必要预先计划。而这预先计划呢，不管是针对在家庭的出游计划，或者是呃我们的这个公司的这个部门的计划哈，或者是你的作业计划等等的，都最好都是可以先有一个构想，然然后再去做最终的决策，会是比较好的。 因为呢，呃，对你接下来的的这个日子呢，很有可能会碰到一些呢，你比较没有办法立刻去反应的一些状况的时候，那你就可以倒是说我该要怎么样有自己的 backup plan，好来预先防范。那么属鸡的朋友在这个礼拜要留意的天数是周日。下一个生肖是属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于万事顺遂的一个礼拜。当然呢，除了因为我们本身在这个礼拜是运势王之外呢，也也是因为我们在这个礼拜呢，所有的事情呢都能够上位了。所以呢，基本上老师会建议呢，我们只要先好好的去思考我们在过年期间呢要做些什么事情哦。那这样子呢，就可以好好的过了这一个。 年了，那再来呢，就是我们这个属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于正式烦恼的一周，也就是你会觉得怎么好像事情很多纷扰啊，然后呃会有比较多问题。可是这些问题里面呢，可能有一半呢，都是衍生出自己呢心里这个心魔的部分啊，你过度的忧郁啊，杞人忧天的部分。 所以这个礼拜会建议呢，我们不妨可以多去，呃，比如说书店啊，或者是说多去，呃，听一些轻音乐啊，来可以让自己呢放宽心，哦，放松一点，才不会呢老是一直往这个死胡同钻，然后越烦恼的事情呢越来越多，好吗？这个礼拜属猪的朋友呢要留意的天数哦，是周日哦。 接下来呢，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属鸡的朋友，第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是我们属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜哦，我们想要让感情升温呢，有几个方柱是可以辅助自己的。第一个就是，比如说女女孩子呢，可以。 比较，呃，在相处上呢，淘气一点或者是可爱一点，那可以让这个氛围呢更加的，就是让对方呢会觉得你很讨喜哦。那再来就是，呃，不要用太老到老掉牙的方式去，呃，吸引对方的注意力哦。呃，用一些比较属于独特风格的模式呢，来让他觉得你跟别人不太一样哦。那这会是比较有助于还在求。 对方呢，可以跟你交往阶段的朋友们。那至于男性的朋友呢，在这个礼拜想要感情升温的话呢，不二法则就是对对方慷慨一点。而这慷慨呢，不代表是一定是属于在金钱上面的给予哦，或者是呃，或者是呃，就是针对就是我们我们呢想要呃，比如说多花一点时间在对方身上。 那时间的给予啊，那除了这个之外呢，还有就是说，呃，你要能够让对方觉得是说你是，呃，不拘小节的，不会去计较他的一些，呃，现在的状况啊，或是过去，那么这样子呢，才可以让两个人呢在相处上的时候，呃，对方会觉得要愿意呢去依赖你。 好，以上呢是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询的朋友，或是想要知道自己的个人流年的朋友，也可以透过上方的微讯号以及下方的表格联系老师。另外呢，我们针对迎财神系列的开运特辑都已经公布了，请新朋友们。 跟旧朋友们都可以一同前往去看哦。我是金老师，感谢大家的收看，我们下次再见了，拜拜。